Hola, hola, hola. Bueno, pues queda un minuto. la verdad ni se entiende en qué segundo van. Veintitantos creo, ¿no? Ok, a ver ya. 11, 10, ahí está. Eso sí es 9, 8. A ver, a ver si es cierto que está bien Konami. Vamos a subir el volumen a esto. Aguas, aguas. En 360p de calidades. Konami. Una cucarachita. Ojalá no salga el screamer. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí necesitamos a Ana, una amiga que es súper fan de Silent Hill. ¿Ella podría estar aquí? ¿Esperándome? Mary murió de una enfermedad hace tres años. Esa ser la continuación de algo, ¿no? Los fans han de estar así de, oh no, ¿qué es eso? Sí, bueno, se parece al de Play 1, ¿no? Eso es a lo que se refieren. Y eso se parece al final de PT. Es a Hirohito. Y no me acuerdo quién más, no, no alcancé a leer. Ahora, ahora, ahora. Hay alguien ahí haciendo contorsiones. Yo sé lo que eres. Dios, Konami, ¿por qué lo subes en 360p de calidad? Y sé por qué te necesito, dice. Si quieren que se parezca a juegos de Play 1, por eso lo suben en muy baja calidad. Pero todo se ha acabado ahora. Ah, va a ser la suicidación. Ya no te necesito. Bien preocupado el señor. Estoy listo. Bueno, aún así aunque esté en 360p, se ve de, muy buena calidad. Silent Hill 2. Es un remake para Play 5 nada más. Y solo para Play 5, ¿eh? En real Engine. Bloober lo está haciendo, el Team Bloober. ¿Y ya? Eso es todo, con mí. <laughs> Cómprate la Play 5. <laughs> ah, mira, están los creadores, yo creo. Welcome to Silent Hill Transmission, the show that keeps you informed about Silent Hill. My name is Selena and El show de Silent Hill. Thank you very much for having me. And Matoy Okamoto. Nice to meet you. Es el director. First of all, we have Silent Hill 2. Estamos invitando a la gente que está haciendo el juego con nosotros. Masahiro Ito, el artista conceptual. Señorito. Hola, hola. Ah, Muy feliz de estar aquí. Que muy feliz de que Silent Hill esté de vuelta. Gracias por su paciencia. Vamos a hacer Silent Hill 2. Hacer un remake, ajá, entonces el remake de... ¿Cuándo habrá salido este? Yo no estoy tan al tanto, pero pues creo que es del Play 1, ¿no? Ok, dice que los fans este, decían, no, no, no, yo no quería hablar nada de esto, porque los fans son, este, necesitaban saber este, pero en el momento adecuado. Yamaoko, pero no pudo venir el señor no sé qué. Así que tengo un mensaje del señor Yamaoko. Ah, ¿Es el del sonidista o algo así? ¿Compositor? Akira Yamaoko. Hace 20 años, madre mía. Este ah, e comenzó Silent Hill hace 20 años de forma. Es un remake. Bueno, está muy bien que hagan un remake antes de que intentara hacer algo nuevo para agarrar a los fans. O sea, los fans fans de hace muchos años, como, bueno, va así lo compro. Así no la pierden le pidió leer el, crimen, de, crimen de Dostoevsky para poder hacer la composición de esto. Este Estaba buscando música él para ver cómo inspirarse y crear nuevo tipo de música. Que le hace muy feliz otra vez de regresar. Está bien, está bien. Señor Yamaoko, no podría pues, estar más orgulloso. Remake también has a new musical style. Tiene un nuevo estilo el remake, que nuevos... Mm, ay, mi cara, qué fea se vio. Eh, bueno, que no, tiene nuevos retos. Please the existing fans. Ah, pues yo la verdad no conozco del todo el Silent Hill 2, pero eh, me gustaría jugarlo si tuviera una Play 5, claro está. Eh, Espero que todos puedan ver esto. No manchen, mi, cámara tiene mejor calidad que, que el video de Konami. ¿Qué pasó? <laughs> y es el canal oficial de Konami, ¿eh? O sea, no, no, es como de IGN o Vandal, no sé. no <laughs> puede ser. Está hecho por un especialista del horror, los Blubber Team. Han, hecho Layers of Fear, Observer, Blair Witch, The Medium. No los conozco, la verdad. Silent Hill 2 es Ok, es el director creativo y líder de diseñador. Ah, son de Bloomberg Team. Ok, que están emocionados por estar en Silent Hill, que como es una serie tan icónica, pues que puedan estar aquí. Entonces los Silent Hill 1, Play 1 y después en Play 2 hasta años después. Wow. Ok, dicen que intentaron ir a una cámara encima de del hombro para intentar este, asimilar todo lo que este, como se hacía antes. Ah, hasta tiene motion graphics para hacer las animaciones. No manches. El varo, ¿eh? Lo que hace el varo. Wow. Ay, mira cómo lo acaricia. Se ve muy bien, sí me gustaría jugarlo. Masahiro Ito. Ok, el director. Our goal is to recreate... Que vamos a intentar hacer todo lo posible para como dejar intacto lo que lo mantiene perfecto a Silent Hill 2. Qué raro que Silent Hill 2. Entonces ya hay un remake de Silent Hill 1 o algo así, por eso decidieron, decidieron ir por el 2. O el 2 tiene más gente. So yo. Ok. Entonces intentan buscar gente que sea muy eh, que esté muy apasionada con, con, lo que están haciendo. El señorito fue a Polonia. Pues y hace mucho frío, que se fue a tomar. ok, bueno. Y que van a hablar sobre el futuro de Silent Hill 2 y sobre los juegos de horror en Konami. Solo va a salir en PlayStation 5. Ah, el Play 5. Sony es el publisher. Ah, su máquina. Hello everyone. My name is Christian Spencer and I'm the Vice President of Global Third Party Relations at Sony Interactive Entertainment. Bueno, pues ya se tenían que rifar Sony. No podían dejarlo escapar, la verdad and we're looking forward to bringing Silent Hill 2 exclusively to PlayStation 5. No manches, pero por tiempo limitado o qué? Our team at SIE feels fortunate and excited to support the revival of Silent Hill. Okamoto-san, we eagerly await hearing more about what's in store for this beloved franchise. Okay, pues hay que jugar los anteriores, chavos. Dicen que están muy emocionados por ser el publicista y pues bueno, que están muy felices de ser el publicista y de pues, poder ser parte de esto. Como todos están diciendo ahorita, ¿no? estoy muy feliz. Ah, que ya está en la, Play en la PlayStation Store para que lo puedas descargar. Bueno, pero para apartarlo, yo creo. それではこの回はこの辺りで岡本さん、伊藤さん、ありがとうございました Okamoto y el señorito. Así ya acabó este video. Y pues ya. Esto fue. Ah, ahí está el Pyramid Head. はい。このイベントはサイレントヒル2だけでは終わらないんです。 hasta no termina, hasta, a menos que sea de una forma épica, que lo haría Silent Hill, dice. Entonces, ¿hay más por venir? Así es. Aquí vienen uno de los nuevos conceptos. Aquí viene otro tráiler, dice el fulanito de tal. Que no sé quién es. Voy a elegir Konami Presents. Un nuevo, con, nuevo Silent Hill. Es un iPod. <laughs> Anapurna. ¡Ah! Dios de mi vida, Anapurna. De los creadores de Stories Untold y Observation. No manches, es que Anapurna es la... Son los chingones para hacer juegos indie bien cool, así como de calidad, de horror. Creo que estás aquí por alguna otra razón pero no quiero estar cerca de ti. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Screamer, el Screamer, ahí viene. <laughs> Silent Hill Townfall. Ah, bueno, sí hablaron sobre Silent Hill. Y ahí acaba. Konami, rojo mi carota. Hay una televisión, a ver qué pasa. Ah. Ok, el director de esto. No Code se llaman. became a fan from that So for us Annapurna feels like an Annapurna haciendo algo con Silent Hill, ¿qué onda? Es que ellos son juegos independientes de los de Annapurna, pero muy bien hechos, chavos. Eso sí me emociona. Our previous two games, Stories Untold and Observation, both played with that same deep psychological horror. And at No Code, we're all about weaving that narrative and that experience into every aspect of our game design, our audio, our visuals, even our UI. So obviously, vaya, vaya, vaya. just the beginning, and we can't show you any more just yet. We're going to be hard at work for while. Que no pueden mostrar mucho, que tienen mucha chamba. Pero pues están trabajando para darnos algo bien hecho y que hayamos disfrutado del tráiler. Y a ver, Silent Hill Townfall. Sí, no, pues no hay nada, solo que se está chambeando y ya. Uy, me dio temblorines, dice la señorita. Pues todo comenzó con una plática en California y anapurna y No Code. Y dijo, no, no, no, hay que hacer esto realidad. Ok, qué chido que se hizo, dice. Bueno, no dijo chido, ¿no? ¿Te imaginas un <laughs> japonés ahí diciendo, oh, está chido? Ok, dice que está emocionada por Townfall. Ah, o sea, van a hablar de otra cosa. ¿Todavía van a decir más juegos de Silent Hill o algo así? Órale. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, tiene más juegos que ofrecernos. A ver, a ver. Hay algo para Switch o PC. Por favor, no lo dejen todo para Play. El asistente de productor Rui Nato o Rai Nito, Mr. Naito. Asistente de productor Rui Naito. Ok. A ver, ¿el que nos va a presentar? from the Talis Este, ¿quién dice que quiere hablarnos de cómo va a salir ahora las series de Silent Hill que están saliendo como eh, las los revivals, dicen? Está hablando de las películas Brotherhood of the Wolf. O sea, la película de Brotherhood of the Wolf dice que está muy bien hecha. Vamos son 420, chavos. Tuve a dormir Mr. Okamoto. O sea, va, a ser otro revival, o sea, el Silent Hill 1. El produ ah, va a hablar con el director de la película. ¿Van a sacar una peli? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Ni se entiende, con a Konami. No, no, háblanos de los juegos, Konami. Bueno, está bien, pero pues... <laughs> Cómo está producido, así como, uy, qué mello. Uy, uy, qué mello. Dicen que Could you really be in this town? He realized that ah! Mary is lost somewhere into this strange place. At his core, it's also the idea of the myth of Orpheus and whatever a, a, man can go deep in hell to bring back the soul or the person he loved the most. Ay, perdón, el mouse. So Ahí mero en medio. About psychological horror. Terror psicológico, dicen. To find again all the same creature and the same strange terror sequence and things like that. But the first big interrogation and the first big terror is about ourselves. Are we mad? Que el terror habla de nuestra locura. Estamos a salvo, ah no, we're sane. Estamos ah, locos. Ah, es from the first one that there is a clear idea from Christoph to make it modern, but also very true to the video game. And that's also what it is. We are also respecting the will of the author. Dicen que están respetando lo que Uh, Lo que este ah. voy a bajarle esto. Ajá, dicen que que, están intentando hacer que todo se respete conforme al juego. Una película de Silent Hill. Está bien, está bien. Voy a ver la primera otra vez porque ya la vi hace añísimos y solo me acuerdo de un güey corriendo así como buscando gente una chica que se le iban a echar. game of Silent Hill franchise are great artistic achievement, and I have a responsibility to transpose that on a big screen, you know. Christoph is a real gamer. He has <laughs> been gamer. Es la palabra, <laughs> la palabra clave. So well received by the fan of Silent Hill because they felt that uh, I was one of them, and it was so important for me to Ok, es que dijeron, no, no, no, el director es gamer, por eso sabe qué onda. <laughs> es la palabra. Puedes, le pones gamer a todo y ya ya vende. Entonces, director, digo, película de Silent Hill hecha por un gamer. ¿Qué onda, eh? <laughs> Como cómo poder pasar este, la inmersión del juego a una película, dice. Los monstruos de Silent Hill, bla, bla, bla. Ah, pensé que iban a hablar más sobre el, la peli, sobre el juego 1 o algo así. film is es to redesign the classic monster of Silent Hill cómo rediseñar el clásico monstruo de Silent Hill, el Pyramid Head. Ah, que va a estar otra vez el Pyramid Head en esta. A ver si es cierto, que está buena. No, sí, bueno, estaba bien cuando la vi, dije. Órale. Y este storyboard es oficial de, la nueva película que va a salir. Quieren hacer el efecto de wow, órale, está muy bien hecho. Dice que le gusta trabajar con Konami porque todos los diseños de los monstruos, el cómo está ambientado el lugar, que está muy padre y muy bien hecho. Dice que habla de los jóvenes que quieren ver esto con sus amigotes. Pero bueno, Ay Dios okay, okay, tengo que ver. jugarlo más bien antes de que salga la película. que les parezca lo jugamos. i then leave like. si es que si quieren. more immersive, interactive, and we have now new technologies, but we still have what makes the best is the story. and this story is at the core. so we hope that return to silent hill. Dicen que ojalá esto sea un gran regreso a Silent Hill. Ay Dios, está feo. Ajá, todo se cambió. En Silent Hill cambiaron 15 años. Ay, me hace falta agüita. A ver, ahora qué. Juegos y películas de muy alta calidad, perfectos para los fans. Están todavía en su fase de infancia, pero pues, a ver qué dicen. ya tienen storyboards, imágenes ya están en, pero están en trabajo. Y es el mismo director, y eso, sí está padre. Qué bueno que sí consiguieron el mismo director. Pues que estemos atentos, dice. Y ya esto es todo por este segmento. Pero ahora qué? Entonces, ¿qué más va a haber? ¿Qué más nos vas a decir, Konami? Silent Hill merchandise. Ok, ok, como camisas o muñequitos o algo así de Pyramid Head. Ajá, pues sí, obvio. ah, <laughs> sí, les dije. <laughs> Muñequitos de, ese, <laughs> de ese güey. Masahiro Ito. Ah, o sea, Masahiro Ito es el artista de Silent Hill, ¿no? the base capturing the scaffold can be connected and you can recreate the scene of the final fight against two red pyramid things. ¿Qué más? A ah, otros muñequitos de James Sunderland. Bueno, hechos por Gecko. Han de ser unos profesionales en hacer muñequitos chiquitos y que puedas pagar así como tu pastota. había escuchado que hay finales así bien raros en donde hay como aliens, el perro que está manejando el mundo de Silent Hill. ok. ¿Patinetas? Ah, quiero una. We made a collection that encapsulates all, the horror and eeriness, featuring legendary characters from the first four installments of the franchise. Solo reconozco al Pyramid Head. El otro es de Five Nights at Freddy's, ¿verdad? <laughs> Please check it out. Here is further information about Silent Hill goods. From Crazy Rock, 1/6 scale fully articulated collectible figures of Red Pyramid Thing and Bubblehead Nurse are coming. Wow. They are high quality and sí, están muy bonitos. Articulados, o sea, vas a poder hacer animaciones con eso. Uy, ya quiero ver a los animadores stop motion. Ah, están muy bonitos, están muy bonitos. 18 centímetros, 20. Como por acá, ¿no? Bueno, we are proud to announce Gecko will recreate all of those things. Okay. Now the scene has changed and we have our next guest. Our next oh, guest is más Jacob todavía. Nabok. Jacob, please introduce Jacob, yourself. Jacob, Hi, my name is Jacob Nabok and I'm the CEO Nabok. Jacob, what will you be presenting? This time. I'm going to show you a new oh, Dios, kind of silent hill, experience that you haven't seen up until now. A whole new experience. A whole new experience. VR. take a look at this video for him. Realidad virtual. Sí, esto tiene que ser realidad virtual. Life. Un juego... Ah, es un survival horror o algo así. <laughs> es un survival horror. Silent Hill Ascension. Tiene que ser un survival horror. Sería chido un survival horror combinado con un VR. En el 2023. Ah, bueno, al menos ya. <laughs> Enfrenta tu trauma. En el 2023. Ascension.com this is going to be another World of Silent Hill. Jacob, could you please introduce your project? For over 20 years, Silent Hill has haunted my memories. And lately, I enjoy watching streamers playing Silent Hill with their fans. We love the feeling of being scared together, of experiencing fear with friends. It's why watching horror films in the theater is so fun. Dice que por eso es tan divertido el horror en Silent Hill. To a massive scale, is alive real-time interactive series where millions of fans will watch together as the chilling story unfolds. You can change its outcomes and even be a part of scenes. There is no reset button. Decisions that you make esto? mean life or death in the story. Es una... It's your chance to Twitch? shape Silent Hill canon forever. Silent Hill Ascension is <laughs> brought que va canon de Silent Hill para siempre. Robot, behavior, Qué dramático. It goes live in 2023. Sign up at ascension.com Ok, pues hay que ver qué tal, qué cosa se va a hacer aquí. from two important partners in the project. Before we look at the messages, could you please introduce them? Today we're going to hear from Bad Robot as well as Behavior. I see. Okay, first things first. I would like to read a message from director J.J. Abrams. J.J. Abrams? Genbit's experience presents a wild, epic, an innovative new way to immerse yourself in the horrors of Silent Hill. A ver, espérenme. Next, Tengo que retirarme un ratito, pero. I'm Chris Amaral from Bad Robot Games and art director for Silent Hill Ascension. Our approach to Silent Hill Ascension is to ensure we maintain the tone and the feeling that the fans have come to love from the franchise while also adding our own twist of an oppressed, tormented, and morose dimension of reality. Silent Hill creatures are often manifested projections from the darkest depths of the main characters' minds. In Silent Hill Ascension, we build off of this. Our creatures are inspired by the personal traumas and internal demons of our characters' past lives. We want the art style to be a fresh take on the brand, while still being equally respectful to where we've been before. In 2021, we released The Executioner and the survivor Cheryl Mason in Dead by Daylight. Today, Behavior once again will dive into the world of Silent Hill, but with a completely new experience. Here's Chris, VP Creative of our service division, to tell you all about it. Everyone at Behavior is excited to announce our collaboration with Genvid on Silent Hill Ascension, in a new form of entertainment that blends community live storytelling, and interactivity. Silent Hill Ascension takes you and the entire community on a unique interactive storytelling experience where the decisions you make affect the characters and the world. Those decisions become canon, and there's no reset button. This is a whole new chapter for Silent Hill, with new characters and frightful monsters, where the stakes couldn't be more real. We're thrilled to be working with the talented teams at Genvid, Bad Robot, and DJ2 to bring Silent Hill Ascension to life. Look for it to go live in 2023 and sign up at ascension.com for updates. I can see the new charm of Silent Hill. The fun only gets better. Jacob, what do you think of the two message videos? I am thrilled to work with these incredible teams. Together, we're going to revolutionize what horror means in interactive media. That's fantastic. We are excited too. I hope everyone watching this distribution is eagerly waiting this new Silent Hill. I'm sure you will not be disappointed. Thank you, Jacob, for sharing your fascinating title with us today. Thank you for your time, Jacob. Thank you very much. また場所が変わりましたね。岡本さん、これはどういうことでしょうか。はい。実は最後にもう一本「サイレントヒル」の完全新作の発表があります我々が自信を持って送り出す新しい「サイレントヒル」です Thank you very much. Finally, we will leave you with that completely new video. Thank you for watching Silent Hill Transmission. Las venas, ¿eh? ¿Qué onda ahí? Una chica lastimada. Cosas japonesas que a los japoneses les encantan. Un pianito. ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dios, se ve horrible, Konami. Órale. Está en el fondo del océano. <gasps> La chica coral. Coral. wow. <laughs> Está chido. Ah, se le cayó la cara. Silent Hill. ¿Miren cuál van? F en el chat. O de F de la palabra prohibida en inglés para desmonetizar. Story Ryuki Shi 07. ¿Qué era? Motoi Okamoto, el productor. Neobards. No, no los conozco los Neobards. Pues bueno, ahora sí parece que eso fue todo. Ahora sí ya. Silent Hill, hashtag para usarlo en el Twitter y volverte loco. Loco, loco. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Voy a subir un video eh, detallando después todo esto. Y nos veremos el día que se pueda. <laughs> ya nos veremos, chicos. Bye bye.